Herkese iyi günler arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda gene tipik bir web servisi olayını göstereceğiz. .NET üzerinden, Asabi.NET üzerinde bir web servis oluşturmayı göstereceğiz. Tipik e, kodları açıp tık tık tık yapmayacağız. Onu da söyleyeyim. İnternetten aldığınız, mesela araştırma yaptınız. Asabi.NET ile web servis nasıl oluşturulur? Herhangi bir siteye girdiniz. Ben herhangi bir siteye girdim. Aldım şu an lokalim aldım bunu. E, ee, Ctrl S siteye lokalim aldım. bunun üzerinden nasıl yapılıyor mesela? Açtık. Eleman ne yazmış mesela? Bula bula bula bula sitesi. Adam ilk başta işte tablo oluşturmuş. Şu elle tablo oluşumuna hayran oluyorum bunların da. Bildiğin kodla yaz işte adı soyadı. Biz kullanıcı adı kullanıcı tablosu oluşturalım mesela. Evet, veriler listesini aynen. Adem e, şöyle yapalım. Yanlış oldu. Bize e, ürünlerin listelendiği yani stok, stoğun listelendiği bir web servisi oluşturuyorum. Zaten tablomuz var. Web servisini oluşturalım bunu. Burada ne yapmış? New query demiş. Create procedure oluşmuş, SP bilgiye getir prosedürü. ID verdiğinde otomatikman şey ver demiş. Tamam. Sıkıntı yok. SQL'imizi açalım. İlk baş bunları mesela bunların yaptığı gördüğümüz bu kadar şeyi kodla direkt hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Onu da söyleyeyim. Bizim e, hangi tabumuzda çalışacağız? Ebu Bekir stok takip tabumuzda çalışacağız arkadaşlar. Hisselik e, prosedür oluşturacağım bunu. Açalım. Sana sonra sileceğiz bunu. Mimariye uygun değil çünkü. Benim mimarime uygun, uygun değil açıkçası. Şimdi create broch sp alttan tire neymiş bu ürün getir stok getir stok alttan tire gtr diyelim. Sonra as begin and tamamını şeye göre yapacağız arkadaşlar. Buradaki olayla ne yapmış burada? Bir ID vermiş, veriyi getirmiş. Bizim ilk başta bir select çakalım. Select yıldız from stock diye. Bunu seçelim ve getirelim. Bakın neler varmış stockumuzda. Hmm. ID single. Urun alttan tire koda göre getireceğim arkadaşlar ben de. Benim benzersiz ID'm o. Et ID de verebiliriz de sıkıntı yok. Urun alttan tire kodu diyelim. Gelelim buraya. Tabii nota şey virgül koyma, koyulmayacak. Ezbegin Şu Ezi altına değil beginin altına. Begin olduktan sonra. Envar çar Envar çar Yok la. Ürün kodu neydi benim ya? Değerini unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Dazing'den bir değerine bakayım. Bigint yapmışım. Envar çar olması lazım diye hatırlıyorum çünkü. Bigging yapmamın sebebi integer niye yapmadım derseniz bazı barkodlar büyük olduğundan dolayı integer'ı patlatıyor. Ondan dolayı bigging yapıyoruz. Onu da ilk bilgi olarak söyleyeyim. Sonra ente ne yapmıştı arkadaş? Bir select yapmış. Bula bula bula ise vesaire vesaire. Biz de select yıldız from ne diyeceğiz? Ee, store getir. Fakat burun alttan tire kod burun kodu eşitse yukarıdaki yani forum bize yollanacak et urun kodu bla bla bla bu olay stoppers'ümüz bu execute diyoruz command s komut veya komut veya command yani komut veya birden fazla komut complete oluşturuldu successfully vesaire vesaire bla bla blası verdi şimdi gelelim proje oluşturmaya. Tipik new project vesaire vesaire vesaire muhabbetler yapmış burada işte. Bir tane oluşturayım hemen. Visual Studio 2012 ile .NET Framework 4 demiş orada. Onu oluşturdum. Sıkıntı yok. Şimdi burada arkadaşın yaptığı gibi yani sitenin de yaptığı gibi bu şekilde yapmayacağım arkadaşlar. Ctrl Shift N diye bir kısa yolu var değil mi yani? Ctrl Shift N dediğimizde otomatikman proje oluşturma alanı gelecek. Ee, 4.7'de var mıymış bakalım. En son ben 4.7'yi kullanmışım. Ee, neydi bunu kullandığı? Yaptığı Datlet Empty ve projesi oluşturmuş. Bayağı şeyler var. Ee, Datlet Empty Web Application nerede? Hmm. Webleri listele application. Okey. Bunu kullanmış. Ee, stok takip otomasyonu ne diyelim? Stok takip otomasyonu ne demiş? Bu web sitesi servisi demişler. Yani sonra otomasyonu web servis. Web servisi diyelim arkadaşlar. Empty boş bir dosya oluşturacağız. Zaten burada boş bir dosya oluşturduktan sonra proje oluşturduktan sonra dosya nereden çıktı ya? item oluşturup item almış. Sadamoon'da Control Shift A ile yapacağız arkadaşlar. Gene böyle sağ klik mağ klik muhabbetini yapmayacağım. Uçur şunu. Burada diyor connection connection bundan ne bula bula bula. Kafanızı karıştırmasın. Geliyoruz buraya. Ctrl Shift A. İtemlerden ne seçeceğiz? Web servis ASMX. Hmm video servislerine de bir ara gir, girmeyi, girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onunla ilgili de yapıp EngoJC kontrolüne de gidir. Web servis. Servisin ismini yazmış mı? Servis bir vesaire neyse. Ben buna stok diyorum. Hoppa bize ne oluşturdu? Tipik o da zaten F5'te çalıştığımız zaten gör, görülsün diye. Ben de F5'te çalıştırıyorum. Şu an Firefox da açacak. İkinci sekme olarak açması lazım. Bekliyoruz. Ve göreceğimiz üzere stock.asmx adında 63 nokta değil 635.11 ile yayınlanan stock.asmx'i oluşturuyor, gösteriyor. Ne varmış? Hello World. XML Hello World bla bla blası. Hello World ne? Tamam. Hello World bu. Arkadaş ne yapmış? Gördüğünüz gibi çalıştırdığımızda diyor Via browser ile çalıştır diyor. Tabi biz böyle yapmıyoruz. Direkt F5 bazımız çalışıyor zaten. Sonra Hello World bla bla blası diyor. Bunları geçin. Bunlar boş iş. E boş değil işte gösteriyor. Bana göre şimdi hızlı geçmek için. Ee, böyle tek tek anlatmaya gerek yok. Okumaya da gerek yok. Ne demiş arkadaş? E, İgzeme olayını söylemiş. Tamam. Biz deniyor, ne diyoruz? Ne diyor? Klas oluşturuyor. Tamam. Bilgi adını verelim. Eğit bla bla bla. Yani class bilgiye klası oluşturuyor arkadaşlar. Getset numarası yapmış burada. Tamam. Yaparız onu. Yapısını kullan e, sınıfımızda properties yapısını kullanarak veri tabanını alacağız. Verileri tipinde değer alan değişkenleri tanımladık. E, database olayını ben webconfig'de yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Bakalım yapabiliriz de. Direkt TSQL şey, muhabbeti burada yapacağım. Sonra ilk başta bir Gerçi direkt veri çekeceğiz. Bunlara yapmaya gerek yok. Tüm tabloyu çekeceğimiz için command oluşturmuş vesaire vesaire. Ha, burada ne yapmış? Hmm. Tabi. Data grid tarzı bir şey olmayacağı için orada biz Neye getirelim? Ürün barkodlaması vesaire. Aynen bir şey yapalım. Bir bilgi adında yapmayacağız tabii ki. Bir tane Ctrl Shift A ile class neredeymiş? Class var mı burada? Olması lazım. MVC web bakıyoruz şöyle scriptler da class nerede? <laughs> C Sharp dediğimizde klası buluyoruz. Stoplar diyelim bizde. Stoplar. Bir tane stoplar adında bir klas oluşturduk. Burada o şu mimariyi nasıl kısaltımı kısa olarak nasıl hızlıca şekilde yapacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Bunları nasıl publish bilmem ne bilmem ne demiş ya. Prop dediğimizde tab taba bastığımızda arkadaşlar otomatikmen oluşturuyor begin tarzında olmadığı için integer veriyoruz. Barcode number sonra bla bla bla bla muhabbeti yapmış hangisi. Biz ee, veri tanımından bakalım şunu bir. Select yield from F5 stock, stock diyelim. Barkod numarasını getireceğiz. Ürün kodu muhabbeti. Ürün adını alacağız. Sonra hmm, publish demeyeceğim tabi. Prop tap tap bu string olacak. Ürün adı. Ürün alttan ürün adı diyelim. Hepsini getirmemiz gerek yok. Prop Gene bir string bir değer getirelim. Ne getirelim? Ürün cinsini geç başverin. Ürün fiyatını geçelim. Gerçi ürün fiyatı bunun neydi? Bakalım bir. Hmm, Dazing Float on Money mi? String'e de basabiliriz onu bir sıkıntı çıkmayacağını zannediyorum. Ürün fiyatı. Bu kadar yeter. Ürün fiyatı. Bu olayımız tamamdır. Arkadaşlar. Stoklar adında bir olayımız var. Şimdi bu oluşturduktan sonra diyor gel diyor şeye web confi'ye bağlantı cümleleri bla bla blası vesaire vesairesi. Sonra da gel buraya o Hello World muhabbetini uçur. Bilgiler publish bilgiler bilgiye getir demiş. Integer tamam. Integer ID vermiş. Görüleceği üzere. Bilgiler e, bilgilerimiz tamam ha, bir tane bilgi oluşmuş. Döndürürken bilgimiz diyor <laughs> return demiş. Tamam. Şimdi connection'ımızı şöyle yapalım. Biz e, tipik bir connection yapalım. Bunu kullanmayacağım. Bunun connection'ını. Açık sileyim. Sonra e, connection'lar yapalım. Bir tane metot oluşturalım. Şeye. stokları bir tane metot oluşturalım. Publish SQL connection hmm. connection nereden geliyor? SQL connection Tamam. Artık SQL connection Şimdi bir iş hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. Şimdi datayı da atmamız lazım olacak. Yazayım hızlı bir şekilde nokta datayı da atalım. Çünkü connection statü muhabbetinde öyle yapacağız. Baglanti dedik. Aşağı geldik. Şimdi e, SQL connection con eşittir NoSQL Connection'ı bağlantı cümlemizi buraya yazdık. Okey mi? Okey. Aşağı geldik. Eğer dedik e, connection nokta state eşit eşitse connection e, state nokta close'a dedik. Okey mi? Okey. Ne diyoruz? Connection dot open diyoruz. Benim bağlantımı aç. Benim azabımı bozma. Sonra ne diyoruz? return ile de connection'ımızı yallah hoppa şu senin adam geldi ya hanesi connection string'imize return hı hı invalid global code garanti neyin kafasında bu ya? Her neyse e, şimdi hata vermemesi lazım. Şöyle yapalım. Connection olayını verdik. Tamam. Return'le public SQL connection tamam bağlantıyı mimarisi bu şey değil miydi ya? Ben mi yanlış atıyorum? Ee, aa, şimdi şöyle yapalım. Ben her zaman arkadaşlar kendi hazır yapıları kullanmayan kullanmayı sevmeyen birisi olarak bu hazır yapıyı da kullanmak istemiyorum. Fakat sıkıntısı ne? Bunu çözemedim. Hala hazırda. Publish. Hmm. Hmm. Class içinde zaten? Class'ın dışında yazmışız. Şöyle bir şunları bir alalım. Çözdüm galiba. Bu class'ın içinde yazmam lazım bir metodu. Tamamdır. Ben de diyorum ne sıkıntısı var. Biraz dikkat e, eksikliğinden dolayı arkadaşlar görüldüğü üzere klasın dışına yazdığımı fark edememişim. Vesaire vesaire. Bağlantı ile ilgili şu string'imi de connection string'imi de çakalım şuraya. Hemen geldik. Okey. Kaldır şunu. Şunu da kaldır. Hoppa. Fakat burada bir ben bunu kaldır dedim. Kaldır. Çünkü seçilmemiş arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi tamamdır. Ev kadınızı vesaire vesaire. Okey. Okey. Şimdi sıkıntımız yok. Bağlantı dediğimizde otomatik açacak muhabbeti. Şimdi gelelim kurvasının faydalarına. <laughs> Şimdi burada neymiş? Bağlantı vesaire yapmış. Şimdi ee, bir tane hello uçurmuş. Tabii ki. Publish bilgiler e, web'in adına gibi publish bilgi yerine bizde stoklar diyeceğiz. Stoklar. Hello world değil tabii ki de. Bu arkadaş mesela ne yapmış? Bilgileri getir ben de e, stokları alttan tire getir. Stokları lari getir dedik arkadaşlar. Okey. Şimdi return'u şu silelim. Ctrl S yapalım. Mesela ne demiş burada? Ee, tamam. Aynen. Bir değer alacağı için okey. Integer bir Ay dedim. Berekete dedim. KT. Barkod. KT. Okey. Şimdi bilgiler vesaire vermiş görebileceğimiz üzere. Onu tamam biz oluşturalım. Stokları oluşturalım. Stoklar STK Hoppa tamamdır. Ctrl S. Şimdi burada ne yapmış? SQL connection bla bla bla bla bla bla bla bla. Onu geç. SQL connection'ı ben bir gene using blue da açmış zaten o. Yukarıdakini kullanmayacağız. Tap tap. Using blue'un da e, using blue'un ben şeyi de kullanmayacağım. Bu SQL muhabbetini de kullanmayacağım. Şurayı da kullanmayacağız yani. Şu olayı SQL connection konu muhabbetinde kullanmayacağım. Ne yapacağım? Zaten burada bir connection açıyor. Burada da açıyor. Öyle söyleyeyim size. Direkt command alacağım. Böyle yapalım. <laughs> Daha ek e, tam ekranda. Vesaire. Şimdi ne diyoruz? SQL command SQL command Nereden geliyor bu rüzgar? Using system data.sk client'ten yukarıya aktardık. Nasıl aktardık? Kontrol ve nokta tuşlarına basarak arkadaşlar o alan geldi. Onu da söyleyeyim. Command eşittir new e, eşittir new command dedik. Command cümlemizi verdik ve sonra bağlantı vermeden nereden geliyor bu bağlantı? STK metodunun içindeki bağlantı metodundan geliyor. Bunu da kapattık. Ctrl S. Şimdi ne demiş arkadaşlar? Stopper üstünü getirmiş görüldüğü üzere. Stopper üstü ismi yazmış. Bizim stopper üstü ismimiz neydi? SP bla bla bla idi değil mi? Hoppa. Tamamdır. Şimdi arkadaş yapmış. Yani bunu direkt ben herhangi bir sitelerin üzerinden nasıl şey yapılabilir? Kendimize entegre edebiliriz. Onunla ilgili gösteriyorum. Mesela command tab'i yani data commanding prosedürü olduğunu söylemiş. Tipik şeylerden biri. kmt nokta command ıı, e, tab'i eşittir diyor. Görüldüğü üzere burada da zaten. Ee, sistem data ne demiş orada? Sistem data. Zaten datayı ben yaptım. Command tape yazacağım direkt ben. Command Ah. Sistem data yukarıda mı ya. Command tape olması lazım. Her neyse. Command tape nokta store prosedürü. Şimdi sistem data olayını ben yukarıya attım. Hata vermemesi lazım. Artı diyelim. Ha. Tabi tabi tabi doğru diyor. Biz e, <laughs> stopları da atmıştık. Burada atmayı unutmuşuz. Her neyse. Command date nota stop prosedürü. Neymiş? Command date nota stop prosedürü. ne attım ben ya? Her Sonra ne yapmış? Demiş ki SQL e, parametresi yapmış. Parametre ne vermiş? Parametre ise ID. Parametre value'su yukarıdan gelen ID. Okey. SQL parametre vermiş. SQL Mert parameter prm eşittir new SQL parameter fakat bu ne yapıyor? Tamam ID vermiş. Buradaymış. Bu şekilde yapmayabilir miyiz? Tamam. Tamam. Aynen bu şekilde yapalım. Sonra prm nokta hmm, parametre name'i bula bulası. Sonra e, prm nokta parametre aydı mıydı? Neydi? Value'su. Value olayı da yukarıdaki brkt. Okay bizim şu parametre olayımız id diyor ya mesela bu id şöyle yapalım SQL tarafına girdim ee, id ufak bir mesela burada ne olur orada olan bu id nereden geldi bu aklımızda kalabilir değil mi? Bu id, et id demiş misal. Burada da et id bizde et barkod numarası, ürün kod diyelim ve devam edelim. Sonra ne demiş? Burada oluşturma tamam. Gomat e, ha, parameters.ait muhabbetini yapmış tamam fix olarak. kmt nota parameters nokta 8 yukarıdaki prm'yi ekliyorduk galiba. Bakıyoruz. Okey. Parametre ekmiş. Şimdi bağlantıyı aç muhabbeti boş iş. <laughs> Açık öyle söyleyeyim. Zaten burada bağlantıyı otomatikman açtım ben. Bağlantı baş Bağlantıyı aç muhabbeti boşuz. Sadece devamına geçeceğiz. SQL data reader mesela oluşturmuş. Tipik data reader okuma olayı. SQL e, data reader RDR eşittir kmt.execute reader dedikten sonra while mi kullanmış? Fix olarak kullandığımız ya of, gene yanlış burada kmt'yi yanlış yazmışım. Ee, execute reader Execute non-query değil execute reader. Tamamdır. Bir wheel çakacağız buraya. Çaktık. rdr nokta read okey command burada ise tipik bilgilerimiz diğerlerine id'sine şunu getir, şunu getir, şunu getir, bla bla bla. En sonunda return'da bilgilerimizi e, döndürmüş. Yani şunun dışında return olarak neyi ben STK'yı return STK diyerek kırmızı çizmesini uçuracağız. Şuradan şunu da kaldıralım. Zaten web servisi yukarı namespace atılmış diye burada kullanıyoruz başka. Vesaire vesaire neyse. Şimdi ne diyeceğiz? Biz ne getiriyoruz? İlk başta onu söyleyeyim. Burada tüm hepsini getiriyor değil mi? Ürün kodunu alacağız birincisi. Ürün kodunu şöyle açalım. Ürün e, barkod numarası, barkod number'ını alıyoruz. Şimdi diyoruz ki STK stok'daki barkod number'a gel ne getir. RDR'nin içindeki bula toString değerini. O bula ne diyeceksiniz? SQL'imizdeki veri tabanımızdaki urun alttan tire kodudur arkadaşlar. Urun alttan tire hoppa urun alttan tire kodu görüleceği üzere. Ne diyor? Değerlerine bakalım. Integer. Tamam. Sıkıntı yok. 108 108 muhabbetler yapıyor. Burada mesela aynı şekilde. Ben bunu Intinoto parse verdiğimde düzelecek. Sonra stk nokta ürün adı. Ürün adına ne gelecek? Reader'ın içindeki ürün adının to string değerini getireceğiz. Ürün adı nasıl yazmışız? SQL'imizde. Ona bakalım şimdi. Ürün alttan tire adi imiş arkadaşlar. Yanlış yazdım bu sırada STK'daki ürün adı muhabbetin annesi. Ürün alttan tire adi Hüsnü Türk STK nokta ürün adı hanesi. Sonra STK nokta ürün fiyatı eşittir. RDR'nin reader'ımızın içindeki ürün alttan da fiyatının string değerini basıyoruz arkadaşlar. Ctrl C dedikten sonra ürün alttan tire fiyati yazıyormuşuz. Bunun alttan tire fiyati Ctrl S tamamdır. Başka bir şey götürüyor muyuz? Stok tablomuza bakalım. Ürün fiyatı bula bula bula. Ha, neyse. Bu şekilde entegre ettik. Getireceğimizi getirip bunları başka bir şeyler de ekleyebiliriz vesaire vesaire. Şimdi programımıza bakıyoruz. Burada ne yapmış vesaire vesaire demiş. Sonra demiş ki ee, bla bla bla bla. Web servisimizi çalıştırmış şu anda. Biz de çalıştıralım. Firefox'ta açsın. Aç bakayım yeni bir sayfaya. Bana göster web servisimi. Burada diyor ki post olarak diyor e, ee, yolladığımızda ne oluyor? Barkod numarası mesela olacağım. Çalışsın. barkod numarasını gösterici olacağım ve bana verileri yollayacak, getirecek. Stokları e, getir muhabbeti mesela bakın arkadaşlar. Buraya tıkladığımda benden BRKD numarası istiyor. Ben askere bir şey yaptığımda, çağırdığımda sıfır. Bir şey getirmez bana. Barkod number. Fakat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dediğimde ise görüleceği üzere barkod numarasını, bizim getireceğimiz ürün adını ve o ürüne ait ürün fiyatını bir e, XML olarak bize verdi arkadaşlar. Şimdi diyeceksin, diyeceksiniz ki bunu nerede nerede kullanabiliyoruz, nerede kullanıyoruz vesaire vesaire. Şimdi bunları şöyle bir şey. Ee, web servis e, diyelim başka bir ürünleriniz var. Bayileriniz var büyük, ufak vesaire olabilir ve benzeri ve benzeri. Bu ürünleri e, XML olarak, web servis olarak dışarıya aktarmak istediğinizde bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonra e, bayiler arası iletişim programımız vardır. Bunları e, listeleyebilirsiniz. Veyahut şöyle bir de işlem yapabilirsiniz. APK yazdıracaksınızdır. APK üzerinden bu şekilde haberleşme işlemi yapabilirsiniz. Tabi APK üzerinde şöyle yapılabilir. Ee, örnek veriyorum. Bir tane ID, password, şifre muhabbetleri yapılabilir. Yollanarak eğer şunlar şunlara eşitse login yapıldıktan sonra bu işlemler yapılabilir. Ve benzeri ve benzeri arkadaşlar. Bunu ee, bir sonraki bu videonun hemen sonunda ya bir sonraki videomuzda zaten bu da bakayım bunlarda bir playlist yapabilirim bunları da aynen. <clears throat> Web servisle alakalı bir video seti olacak burada Web servis oluşturma vesaire. Insert update işlemi de yaptırmayı düşünüyorum. annesi yaparız. Diğerleri yollayıp ee, yapılması. Normal masa üstünde e, nasıl kullanıyoruz bunu göreceğiz bir sonraki videoda. Bu biraz uzun sürdü. 33 dakika. Bu şekil tık tık tık tık tık görüleceği üzere prosedürlü veri getiren e, ve buradaki mimariye göre SQL balansı vesaire yaptığımız bula bula bula bir web servis oluşturucu arkadaşlar. Yani buradaki e, zaten videomuzun başlığı e, .NET ile işte web servis oluşturma muhabbeti vesairesi olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.